वाइ साइल्याब स्पोकन ट्युटोरियलमा स्वागत छ यो ट्युटोरियलमा तपाईले साइल्याब प्याकेजको क्षमता र साइल्याबमा काम गर्नुको फाइदाहरूको जानकारी पाउनुहुनेछ साइल्याब निशुल्क र खुला स्रोत युजर फ्रेन्डली र गणितीय प्याकेज हो जो इन्जिनियरिङ र विज्ञानको विभिन्न संकायमा प्रयोग गरिन्छ यो विभिन्न अपरेटिङ सिस्टमको लागि उपलब्ध छ जस्तै विन्डोज लिनक्स र म्याक ओएस एक्स साइल्याब नाम को साई र को ल्याबोरेटरीको को रूपमा उच्चारण गरिन्छ साइल्याब एउटा निशुल्क र खुला स्रोत सफ्टवेयर फस भएकोले प्रयोगकर्ताले कोड हेर्न र फेरबदल गर्न सोर्स कोड पुनः वितरण र सुधार गर्न कुनै पनि कार्यको लागि सफ्टवेयर प्रयोग गर्न सक्छन् यो private industries entrepreneurs defence establishments research organisations academic institutions र इन्डिभिजुअल युजरको लागि फाइदाको कुरो हो फर्स्ट टुलहरु प्रयोग गर्दा एउटा संस्थाको रूपमा रहेको व्यापारिक उद्देश्यले गरिने पाइरेसी पुरै हट्नेछ साइल्याब निशुल्क भएकोले यसको प्रयोग गरी सिकेको ज्ञानपछि पछि काम लाग्छ साइल्याब अन्य अरू निशुल्क टुलबक्सहरू प्रयोग गरी विभिन्न कार्यहरू गर्न सक्छ जस्तै matrix operations control systems image and video processing serial toolbox प्रयोग गरी हार्डवेयरको real time control HART toolbox प्रयोग गरी इन्टरफेसिङ डाटा एक्विजिसन सिस्टम वा cards Xcos block diagram सिमुलेटरको सहयोगले simulation plotting, hardware in loop simulation, hardware in लुपमा एउटा रियल कम्पोनेन्ट लुपमा थपिएको भएकोले शुद्ध रियल टाइम सिमुलेसन भन्दा भिन्न हुन्छ साइल्याबले सिंगल बोर्ड हिटर सिस्टम डिभाइससँगै एउटा कन्ट्रोल सिस्टम प्रयोग गर्नलाई HIL सेटअपको रूपमा काम गर्छ साइल्याबमा सिन्ट्याक्स धेरै सजिलो हुन्छ धेरै न्युमेरिकल प्रब्लमहरू फर ट्रान C वा C को तुलनामा कम कोडहरूको लाइनमा बदल्न सकिन्छ साइल्याबले अन्य धेरै आधिकारिक प्याकेजहरू जस्तै न्युमेरिकल हिसाबको लागि स्टेट अफ आर्ट लाइब्रेरी मतलब ल्याप्याक प्रयोग गर्छ साइल्याब प्रयोग गर्ने एउटा ठूलो प्रयोगकर्ताहरूको समुदाय छ जसले विभिन्न रूपमा ठूलो योगदान दिएका छन् मेलिङ लिस्ट युजनेट ग्रुप मतलब इन्टरनेट डिस्कसन फोरमहरु र वेबसाइटहरु साइल्याब यसको टुलबक्सहरु र मेलिङ लिस्ट सम्बन्धी थप जानकारी चाहिएमा scilabओर्ग वा scilabइन वेबसाइटमा हेर्नुहोला सफलतापूर्वक साइल्याब प्रयोग गरिरहेका केही संस्थाहरु हुन् सिनेज जुन फ्रेन्च स्पेस सेटेलाइट एजेन्सी हो इक्वेलिस टेक प्यासनटेक र आईआईटी बम्बे रिसर्च वा एकाडेमिक कार्यहरूको लागि आईआईटी बम्बेमा NMEICT प्रोजेक्टहरूबाट साइल्याबलाई प्रोत्साहन गर्ने गतिविधिहरू हुन् ल्याब माइग्रेसन मतलब सबै गणितीय प्रयोगशालाहरू साइल्याबमा सार्ने भर्चुअल ल्याब्स मतलब सिंगल बोर्ड हिटर सिस्टममा रिमोट एक्सेस भारत सरकारको national mission on education through ICT MHRD को अनुदान रहेको फसी प्रोजेक्टले हाल पाइथन र साइल्याबमा ध्यान दिएको छ यो समयमा हामीसँग विभिन्न स्पोकन ट्युटोरियलहरू छन् भारतमा साइलाबका कामहरूको संयोजन यो वेबसाइट मार्फत गरिन्छ scilab.in त्यहाँ केही रोचक प्रोजेक्टहरू पनि रहेका छन् जसमध्ये टेक्स्ट बुक प्रोजेक्ट एक हो जसले साइलाब प्रयोग गरी स्ट्यान्डर्ड पाठ्यपुस्तकको उदाहरणहरू कोड गर्छ लिंक प्रोजेक्टले युजरलाई परिचित साइल्याब डकुमेन्टहरू लिङ्क गर्न र श्रेणीमा राख्न दिन्छ हामी साइल्याब वर्कसपहरू आयोजना गर्न पनि सहयोग गर्छौं हामीसँग दुई मेलिङ लिस्ट रहेका छन् एउटा घोषणा गर्न र अर्को छलफलको लागि हाम्रो सबै गतिविधिहरूमा तपाईलाई सहभागी हुन आमन्त्रण गर्छौं अब स्पोकन ट्युटोरियलमा फर्कौं यो बोल खण्ड विविध भारतीय भाषाहरूमा पनि उपलब्ध हुनेछन् यिनीहरू spoken-tutorial.org वेबसाइटमा उपलब्ध छन् यी ट्युटोरियलहरूले साइल्याबमा लेभल 0 ट्रेनिङको एक खण्ड पूरा गर्छ यी ट्युटोरियलहरू पूर्णत निशुल्क उपलब्ध छन् हामी यो रुटबाट धेरै फस सिस्टम पूरा गर्न चाहन्छौ हामी यसमा तपाईको प्रतिक्रियाको स्वागत गर्छौ हामी तपाईको सहभागिताको पनि स्वागत गर्छौ सफ्टवेयरको आउटलाइन लेख्न मूल स्क्रिप्ट लेख्न स्पोकन ट्युटोरियल रेकर्ड गर्न स्क्रिप्टलाई विविध भारतीय भाषाहरूमा अनुवाद गर्न स्क्रिप्ट प्रयोग गरी भारतीय भाषाहरूमा डब गर्न माथिका सबै रिभ्यू र प्रतिक्रिया दिन हामी तपाईलाई यी स्पोकन ट्युटोरियलहरू प्रयोग गरी कार्यशाला सञ्चालन गर्न स्वागत गर्छौं तपाईलाई स्पोकन ट्युटोरियलहरूको प्रभावकारिता अध्ययन गर्न स्वागत गर्छौं हामी अडियो भिडियो र अटोमेटिक ट्रान्सलेसन आदि प्राविधिक सहयोगको लागि विज्ञ पनि खोज्दैछौं हामीसँग सबैको लागि अनुदान रहेको छ यो spoken tutorial free and open source software in science and engineering education फसीले बनाएको हो फसी प्रोजेक्ट सम्बन्धी थप जानकारी fosseein वा scilabin वेबसाइटमा पाउन सकिन्छ यसलाई national mission on education through ICT MHRD Bharat सरकारको सहयोग रहेको छ थप जानकारीको लागि spoken-tutorial.org/nmeict-intro मा हेर्नुहोस् म मन्दिरा बिदा हुँदैछु सहभागिताको लागि धन्यवाद नमस्कार